para mí. Yo estudio en el Yo estudio en el y te voy a decir, porque estudio en el espera por Mi nombre es Valerie Harden, soy de los Estados Unidos y estoy trabajando aquí un poco más que un año ahora. Y me gusta mucho, es una buena escuela. Me encanta que los estudiantes, um, por la, la mayoría de ellos, están muy involucrados recomendé a uno de mis estudiantes que se um, inscribe aquí para mejorar un poco su inglés. Estudia en España, espera por ti. Fine Tune English, tu vida va a cambiar. Matrículas ya abiertas.